Recentemente eu andei fazendo algumas lives no Periscope. E após algum tempo, a gente nota que algumas perguntas são repetidas frequentemente. Então eu decidi fazer alguns vídeos para endereçar essas perguntas frequentes e também para que eu possa respondê-las com um pouco mais de detalhe. Se você quiser assistir às minhas lives no Periscope, basta me seguir em nixdorfbr ou me seguir no Twitter. Os links vão estar na descrição. A pergunta que eu vou responder nesse vídeo é: você tem que ter fé para acreditar no Big Bang. Ok, na verdade isso não é bem uma pergunta. Aqui vai um aviso. Eu não sou cientista, não sou cosmologista e nem tenho formação em astrofísica. Se você quiser realmente informações sobre esses assuntos, eu posso te recomendar esses livros ou esse documentário. Os links vão estar na descrição. O que eu pretendo responder aqui é por que eu não preciso ter fé no Big Bang. Para começar, precisamos definir o significado da palavra fé para esse vídeo. Fé é uma palavra complicada, porque ela tem muitos usos e definições. Você pode ter fé no seu time de futebol ou no seu trabalho, mas esse tipo de fé é mais no sentido de confiança. Você sabe que seu time de futebol tem um bom conjunto de jogadores ou um técnico competente, é, e você tem fé que ele vai ser campeão, dadas as evidências, o histórico do time, etc. Agora, se você tem fé que o Ibis, de Pernambuco, que se auto-intitula o pior time do mundo, que esse time vai ser campeão brasileiro, aí você tem uma fé cega, que é uma fé sem justificativa e sem evidências. Quando muita gente fala de fé, eles se referem à fé no sentido religioso, melhor representada por este versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Ou seja, a fé sem evidências das coisas que não se veem então, nesse vídeo, eu vou usar a fé nesse sentido, de se acreditar sem evidências ou critério objetivo de verificação. É interessante perceber que os crentes afirmam que você tem que ter fé para acreditar no Big Bang, ou fazem com um tom de desdém, praticamente tentando te ofender, dando a entender que é algo ridículo acreditar em alguma coisa por fé. Ou seja, você diz que eu tenho fé, mas você também tem fé. É irônico que se diz isso muitas vezes e depois eles exaltam a fé como sendo uma virtude. Vai entender. Parece que eles estão projetando a sua própria falta de fé na gente. Mas eu concordo que fé, nesse sentido que eu estou usando no vídeo, é algo intelectualmente desonesto, porque exige acreditar em algo que não se tem evidência. Em geral, as pessoas consideram que acreditar em algo sem evidências é alguma coisa de uma pessoa ingênua, exceto quando se trata de religião. Se alguém tem fé no e-mail de um príncipe nigeriano que lhe pede para acreditar nele e depositar uma soma em dinheiro para que ele possa compartilhar sua fortuna com você, usualmente as pessoas vão taxar essa pessoa que tem fé nesse príncipe nigeriano de alguém ingênuo. Mas se alguém lhe pede uma vida de devoção e dedicação a uma deidade para que ela possa premiar você com uma vida eterna, mesmo que isso não seja verificado, isso é visto por muitos como sendo uma virtude. Entretanto, o Big Bang não requer fé, porque nós temos evidências. Você, como crente, pode até não concordar com a interpretação dessas evidências, mas não pode negar que elas existem. Geralmente, quem afirma que eu tenho fé no Big Bang demonstra que não tem a menor ideia do que é a teoria do Big Bang e quais evidências existem para suportá-la. Se você é alguém que não tem a menor ideia do que é a teoria do Big Bang, é melhor você dar uma lida no artigo da Wikipedia antes para entender pelo menos o básico do que você está criticando e não passar vergonha. Os links vão estar na descrição. Também muitos não têm a mínima ideia do que significa a palavra teoria em ciência. Se esse é seu caso, é melhor você se informar, porque senão você vai passar vergonha. Vamos explicar de maneira muito breve o que é a teoria do Big Bang, e eu espero que alguns crentes assistam isso e possam melhorar seus argumentos. A teoria do Big Bang não é só o famoso seriado de TV, e também não tem nada a ver com a biogênese, que é o surgimento da vida, e não tem nada a ver com a teoria da evolução, é impressionante como muitos parecem não entender a diferença entre o surgimento do universo, o surgimento da vida e como os humanos surgiram. A teoria do Big Bang é sim uma teoria científica da origem do universo. As teorias em ciência não são uma coisa que os cientistas não têm muita certeza. As pessoas corriqueiramente dizem que têm uma teoria, quando na verdade elas não sabem muito a respeito de algo. Mas em ciência, isso é o oposto. Uma teoria é uma descrição das observações e de fenômenos naturais, que é corroborada por fatos que possuem um poder de previsão. Por exemplo, a teoria da gravidade prevê que se você pular de um prédio, você vai se esborrachar no chão. E a gravidade não é só uma teoria. Peraí, não é lei da gravidade? Pois é, as leis de Newton são muito úteis para descrever desde o movimento de um trem até a órbita dos planetas. E a lei da gravidade é uma delas. Mas Einstein refinou essa lei quando ele escreveu a teoria geral da relatividade, e agora a gravidade é só uma teoria. Ou seja, ele revisou as observações da lei da gravidade e melhorou a explicação do que se sabia. A distinção entre o que é lei em ciência e o que é teoria pode ser um pouco confusa. Em geral, as leis descrevem observações de fatos sem necessariamente tentar explicar. Então, quando uma maçã supostamente caiu na cabeça de Newton, e essa história provavelmente foi inventada, ele criou a lei que descrevia a observação, mas ele não tinha ideia como essa força atuava. Einstein veio com uma teoria para explicar a observação. Assim, uma teoria não se gradua em lei quando os cientistas estão confiantes que ela não vai mais mudar. Você pode ver esse vídeo, que tem legendas em português para entender melhor. As teorias sempre estão abertas a revisões. Assim, chamando essas explicações das observações de teorias, eles deixam essas explicações das regras ou leis que foram inferidas da natureza sempre abertas à revisão. Isso não tem nada a ver com a certeza que os cientistas têm com relação à veracidade de uma proposição. Existem teorias muito comprovadas e testadas, como a teoria da evolução, e outras menos certas, como a teoria das cordas, que, na minha modesta opinião, deveria ser chamada apenas de hipótese. Mas a teoria do Big Bang diz que todo o universo surgiu de um ponto, um ponto tão pequeno que era menor que a cabeça de um alfinete, há cerca de 13,5 bilhões de anos atrás. E se você fala desse jeito, sem nenhuma evidência, parece mesmo uma proposição absurda. Imagine só, tudo que existe no universo comprimido num pontinho infinitesimalmente pequeno. Isso parece mesmo coisa de doido. Eu não vou explicar como isso pode ser possível porque existem bons livros documentários sobre o assunto, mas só para lhe dar um contexto, hoje nós sabemos que toda matéria é composta de átomos, e que esses átomos são compostos basicamente de espaço vazio. Você não consegue ver através das paredes ou da sua mesa porque essas coisas bloqueiam a luz visível. Mas as ondas de rádio, raio-x, que são apenas outras formas de ondas eletromagnéticas, passam por essas coisas sem o menor problema, graças ao espaço entre elas. Para colocar em perspectiva, se um átomo de hidrogênio, que é o menor átomo que existe, fosse do tamanho do Maracanã, o núcleo seria do tamanho de uma bolinha de gude bem no meio do gramado. Todo o resto seria espaço vazio, com um elétron do tamanho da cabeça de um alfinete do lado de fora do estádio. Se você quiser ter uma noção das escalas do universo, é melhor dar uma olhada nesse site. Ele é fantástico, o link está na descrição. Sério, pausa o vídeo agora, vai lá e depois continua. Você pode selecionar o idioma para português. Você não foi? Vai lá, pô, eu falei! Então, não falei que era legal? como assim você não foi? Vai lá, pô! Entretanto, se você for tentar atravessar uma parede, a força eletromagnética dos seus átomos vai repelir a força eletromagnética dos átomos da parede e você vai quebrar o nariz. Por favor, não tente isso em casa. No início do século XX, o cientista Ernest Martin descobriu isso através de um experimento que ficou conhecido como o experimento da folha de ouro de Rutherford. Ele começou a disparar núcleos de átomos de hidrogênio, chamados de partículas alfa, contra uma folha de ouro para ver quando eles batiam em algo. Na maioria das vezes, eles passavam direto sem bater em nada. Assim, quando os cientistas finalmente conseguiram entender a estrutura do átomo, essa possibilidade ficou clara. Se a força gravitacional for forte o suficiente para vencer as forças internas do átomo, a gravidade pode encolher as coisas para tamanhos incrivelmente pequenos. Enquanto alguns cientistas estudavam as partículas em escalas microscópicas, Einstein resolveu estudar a gravidade. Sim, ele contribuiu também para a mecânica quântica, mas Einstein estava mesmo fascinado com a luz e a gravidade. Quando ele veio com a sua teoria, ele fez algumas previsões muito doidas. Mas as previsões científicas não são como profecias religiosas, pois previsões científicas podem ser testadas. E se elas falharem, a teoria precisa ser revista ou até mesmo descartada. Uma das previsões que Einstein fez foi que a luz faria uma curva se houvesse um campo gravitacional grande o suficiente. Isso, se você parar para pensar, é muito louco. Aqui na Terra, a luz se desvia o tempo todo, quando, por exemplo, ela atravessa de um meio para o outro por causa da difração. Mas o que Einstein falou era diferente. Ele diz que ela se desviaria no vácuo do espaço, mesmo sem ter um meio para isso acontecer. E isso era revolucionário. Para testar a previsão de Einstein, o cientista Sir Arthur Eddington teve uma ideia. Ele deveria observar a posição de uma estrela que estivesse atrás do Sol, porque a gravidade deveria ser suficiente para fazer a luz de uma estrela distante se desviar. E para o brilho do Sol não atrapalhar a observação, ele teve que fazer isso durante um eclipse total do Sol. Se Einstein estivesse certo, ele seria capaz de ver a estrela, mesmo ela estando atrás do Sol, pois a gravidade do Sol desviaria a luz da estrela como uma lente de um espelho curvo. Então, em 29 de maio de 1919, uma equipe de Edison veio ao Brasil para Sobral para ver um eclipse. E o telescópio apontou para uma estrela e bum! Lá estavam as estrelas que deveriam estar atrás do Sol. Einstein foi lançado ao estrelato e ficou conhecido como o cientista que conseguiu provar que Newton estava errado. Ok, Newton não estava errado, mas a lição aqui é que mesmo a lei da gravidade pôde ser corrigida e refinada diante de novas evidências. Depois disso, a teoria geral da relatividade passou em todos os testes que se tentaram até agora por mais bizarras que fossem as suas previsões. Por exemplo, outra previsão muito esquisita é que o tempo é relativo e que se a gravidade for forte o suficiente ou a velocidade alta o suficiente, que o seu relógio vai bater mais depressa ou mais devagar. Eu sei, isso parece completamente absurdo. Como assim o seu relógio é diferente? Pois é, é louco, né? Mas isso foi testado com relógios atômicos a bordo de aviões, que demonstram que o tempo passa mais devagar para quem está voando de avião. Ah, isso eu já sabia. Quando eu viajo de avião, o tempo parece não passar. Os relógios atômicos agora são bem menores e precisos pra cacete. Se você não acredita nas previsões de Einstein, você pode comprar dois relógios atômicos e dar uma volta ao mundo com um deles enquanto o outro fica em casa. Depois você pode comparar os resultados. Mas se a segurança do aeroporto te pegar, prepare-se para ter uma busca efetuada em suas cavidades corporais. Ah. Hoje em dia, quase todo mundo tem um GPS no seu bolso. Se você usa o Waze ou qualquer outro programa do tipo, ele tem que confiar nos cálculos de Einstein ou o GPS deixaria você completamente perdido, se ele não calculasse os efeitos gravitacionais e da velocidade que afeta os relógios dos satélites que são usados para o GPS. Assim, se você acha que o Big Bang é uma bobagem, você pode começar tentando refutar a teoria geral da relatividade, que afinal é só uma teoria. Vai lá, arma um telescópio no próximo eclipse e prove que Einstein estava errado. Daí é só pegar o seu prêmio Nobel. Agora, eu devo lhe informar que esse efeito já foi observado milhares de vezes, em centenas de situações diferentes, por cientistas diferentes em todo o mundo. Isso é o que a gente chama de fato científico. Você também pode contar com um desenvolvedor de aplicativos para celular e pedir para ele fazer um programinha que desconsidere os cálculos relativísticos dos satélites e tentar andar pela cidade sem Einstein e ver o quanto você fica perdido. Esse conceito é testado literalmente bilhões de vezes por dia. Você pode parar de reclamar agora que esses cientistas ateus só querem mesmo é destruir Deus. Faça os seus experimentos e descubra se eles estão corretos ou não. Mas o que isso tem a ver com Big Bang? Calma, eu chego lá. Desde então, várias outras previsões de Einstein foram comprovadas, uma por uma, com incrível precisão. Sendo a última e mais famosa no momento, as ondas gravitacionais identificadas pelos observatórios LIGO. No início do século XX, os cientistas acreditavam que a Via Láctea basicamente era o nosso universo e que era tudo que existia. Muitos cientistas acreditavam que o universo sempre tinha existido e que ele era estável. Quando Einstein criou a teoria geral da relatividade, ele encontrou um problema. Quando ele aplicava sua teoria ao universo, e sim, eles conseguem fazer isso, ele ficou perplexo. O universo não era estável. Isso claramente contradizia o conhecimento da época, e Einstein ficou muito bolado com isso pois isso significava que tinha alguma coisa com a sua teoria geral da relatividade. Einstein ficou tão pé da vida que ele enfiou um termo na equação dele para cozinhar o cálculo e estabilizar o universo. Quando ele fez isso, os cálculos pareciam funcionar perfeitamente, apesar dele não ter uma boa razão para enfiar esse termo. Ele chamou esse termo de constante cosmológica, representada pela letra grega lambda. Não é lambida, é lambda. Sim, eu fiz essa piada, me desculpe. Se você acha que os cientistas estão errados, você deve botar dinheiro na sua igreja para pesquisar e provar com evidências que eles estão errados. A Igreja Católica aprendeu isso da pior maneira. Ela passou uma vergonha danada com a história de Galileu. Para não passar mais vergonha, o Vaticano tem vários astrônomos e cosmologistas, e eles estimulam alguns padres que desejam seguir a essa carreira que o façam. Uma dessas pessoas era o padre jesuíta belga Georges Lemaître. Lemaître não curtiu a cozinhada que Einstein deu na teoria geral da relatividade e resolveu brincar com a constante cosmológica. Quando ele fez isso, ele se deu conta que o universo poderia ter se juntado tudo em um único ponto. E ele chamou essa ideia de átomo primordial. Ok, você imagina agora que os cientistas da época acreditavam que o universo havia sempre existido, e que nunca tinha tido um início e que ele era eterno. Isso dispensava a existência de uma explicação para a criação do universo. Já que os crentes afirmam que Deus é incriado e que ele sempre existiu, os cientistas também poderiam supor que, na verdade, o universo era eterno, para o ateísmo, essa era a melhor resposta, pois não requeria nenhuma explicação adicional. Tanto que o físico ateu e prêmio Nobel de Física Fred Hoyle ficou louco de raiva com essa proposição vinda de um padre. Para desmerecer a teoria do padre, em um programa de rádio, Hoyle apelidou jocosamente a ideia de Lemaitre de Big Bang. Apesar de ser um nome para avacalhar com a teoria, o nome pegou. Para ridicularizar mais ainda, ele disse que seria como se um tornado passasse por um ferro velho e ao final montasse um avião. É curioso ver criacionistas usando um argumento originalmente formulado por um ateu para defender o ponto de vista de que não houve um início do universo. A maioria dos cientistas ignorou a ideia de Lemaitre, mas um cientista soviético chamado George Gamow resolveu avançar com os cálculos de Lemaitre e ele chegou à conclusão que se Lemaitre estivesse certo, a temperatura do universo após o Big Bang teria sido tão grande que o universo ainda teria uma temperatura remanescente de 3 a 5 Kelvin. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas até agora são só números e cálculos. E isso é melhor do que todos os livros criacionistas, mas isso não faz uma teoria ser válida. Para uma teoria ser válida, são necessárias observações e experimentos que comprovem ou refutem essa teoria. Então entra o Hubble, não o telescópio, mas o astrônomo Edwin Hubble, de quem o telescópio leva o nome. Ele estava observando o seu pequeno telescópio, na boa. Eu acho que esse cara estava tentando compensar por alguma coisa. Olha só o tamanho desse troço. Que era o maior telescópio da época e ele descobriu algo estarrecedor. Ele descobriu que as nebulosas, que se acreditavam ser umas pequenas nuvens de gás dentro da Via Láctea, não eram nuvens coisa nenhuma. Eram outras galáxias. E mais incrível ainda é que existiam muitas outras galáxias. A Via Láctea era apenas mais uma. Então ele começou um trabalho para estimar a distância dessas galáxias. E o seu queixo caiu de novo. Não só elas estavam muito mais distantes do que ele imaginava, mas que elas, em sua grande maioria, estavam se afastando. Como diabos ele sabia disso? Bom, quando você queima alguma coisa em uma fogueira, por exemplo, você pode passar a luz que é gerada pelo fogo por um prisma. Ok, essa não é a capa do disco Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ok, ok, é. Mas eu é lamento desapontar, não existe lado escuro da lua. Se você ampliar muito essa luz, você vai ver uns risquinhos negros que indicam o material que está sendo produzido por aquela luz. E assim, se você passar a luz de uma lâmpada de vapor de sódio, que é aquela luz amarelada usada nas ruas, pelo prisma, você vai saber que a luz provém do sódio. Se você passar a luz de uma lâmpada de mercúrio, as linhas vão mostrar o mercúrio. Se você passar a luz do Sol pelo prisma, você vai saber que a luz provém do hélio e do hidrogênio. É assim que a gente sabe do que é feito o Sol sem ter que pousar uma nave lá. E o mesmo dá para fazer com qualquer estrela. Esse procedimento é chamado de espectroscopia. Ele é usado o tempo todo em várias indústrias para saber a composição de quase qualquer coisa. A luz é a energia eletromagnética que é emitida com uma frequência específica, e toda luz pode ser traduzida em uma onda eletromagnética. Quando você vê um carro ou uma ambulância vindo em sua direção, você deve sair da frente para não ser atropelado. Mas, se você estiver no caminho exato e a sirene da ambulância estiver ligada, você vai poder perceber que o som da sirene muda de tom quando ela passa por você. Ela é mais aguda quando a ambulância se aproxima e mais grave quando a ambulância se afasta. Isso é chamado de efeito Doppler. Exatamente a mesma coisa ocorre com a luz, e essa é mais uma das previsões de Einstein que foi testada inúmeras vezes. Assim, cientistas podem saber se estrelas ou galáxias estão se aproximando ou se afastando de nós. Se elas estiverem se aproximando, as faixas negras de luz vão se desviar mais para o azul. Mas caso contrário, elas vão se desviar mais para o vermelho. Você pode comprar um prisma e brincar com isso você mesmo. Ou você pode olhar para a capa do disco Pink Floyd fumando um baseado, dá no mesmo. E o Hubble observou que quase todas as galáxias estavam desviadas para o vermelho, com exceção de algumas poucas, como a galáxia de Andrômeda, que está indo em direção à Via Láctea e vai se chocar com a nossa galáxia. Que? Não, calma, calma, isso vai levar alguns bilhões de anos para acontecer. O ponto é que é que se você não acredita, você pode testar se o desvio para vermelho do efeito Doppler da luz é ou não é real. Você também pode apontar o seu telescópio para as galáxias e observar, desde o Hubble Dezenas de telescópios no mundo confirmaram essas medições, inúmeras vezes. Até o Vaticano já confirmou essas observações. Quando Lametri soube dos achados de Hubble, ficou óbvio. Se as galáxias estavam se afastando, significa que antes elas estavam mais próximas. E quase todas pareciam estar se afastando. O Papa Pio XII ficou tão extasiado com essa descoberta que ele resolveu chamar o para o Vaticano. Afinal, ele provou que os cientistas ateus estavam errados e que o universo sim teria tido um começo, Toma essa, ateus malditos! Ei, ei, peraí. Isso significava que teria havido um momento de criação, para desespero dos ateus como Fred Hoyle, que acreditavam que o universo sempre teria existido. Então, se você é crente, aprenda essa lição. Se você tiver evidências científicas, os cientistas vão ter que te engolir, não importa que você seja um padre, um bispo ou um pastor. Einstein percebeu a cagada que ele tinha feito e chamou isso de o meu maior erro. Mais tarde, esse erro seria provado na verdade correto, mas isso é outra história. Entretanto, nem todos os cientistas estavam convencidos. Fred Hoyle, esse ateu teimoso e cabeçudo, não aceitou o Big Bang até a sua morte em 2002. Um dia, na primavera de 1964, dois cientistas do Bell Labs estavam testando uma antena em forma de corneta para recepções de transmissão de satélites. Arno Penzias, eu imagino que ele tenha fundado a fábrica de ventiladores, e Robert Wilson estavam de saco cheio. Para fazer os seus testes, eles precisavam de um sinal absolutamente limpo. Mas para todo lado que eles apontavam a antena, ela sempre pegava um chiadinho de fundo. Eles ficaram fulos da vida, trocaram todos os cabos, as válvulas, revisaram todo o equipamento. Até que eles acharam que o ruído poderia ser provocado pelo cocô de pombo na sua antena, e eles resolveram passar um bombril na antena. Então, eles entraram dentro dela e começaram a lavar toda a merda. Para desespero deles, o ruído continuava. Desesperados, eles ligaram para uns astrofísicos da Universidade de Princeton, a 60 quilômetros dali, e eles se lembraram dos cálculos de George Gamow, e de outros cientistas e disseram: Ei, isso aí deve ser a temperatura remanescente do Big Bang. Eles fizeram os cálculos e chegaram a uma temperatura de 3 Kelvin. Bum! Penzias e Wilson ganharam um prêmio Nobel. Você pode estar um pouco confuso, mas tanto a luz como o calor são radiações eletromagnéticas. Tudo que muda é a frequência de onda. Você pode olhar para o céu e observar com raios gama, com raios X, com luz ou com ondas de rádio. Dependendo da distância e do tempo, eventualmente as ondas de maior energia vão se transformar em ondas de menor energia. É por isso que existem telescópios, mas também existem radiotelescópios e telescópios em infravermelho, etc. Portanto, as observações de Penzias e Wilson demonstraram que os cálculos de Gamow estavam corretos e que eles coincidiam com a previsão da radiação cósmica de fundo. E as observações de Hubble demonstraram que as equações de Einstein e os cálculos de Lemaitre estavam corretos. E assim nascia a teoria do Big Bang. Desde então, milhares de outras observações foram feitas, confirmando esses fatos. Por exemplo, quando o telescópio Hubble, não o cara, observa mais longe, ele vê galáxias mais jovens e mais distantes. Já se observaram até protogaláxias, com cerca de 13 bilhões de anos de idade. Devido ao tempo que a luz leva para chegar aqui, olhar para o espaço profundo é como olhar para um portal do tempo. Se você sabe de onde eu tirei essa imagem de um portal do tempo, você é muito nerd e outras observações descobriram coisas ainda mais espetaculares. Se você misturar leite frio no seu café quente, você é uma pessoa de extremo mau gosto porque café é para ser tomado puro. Não estrague seu café, não coloque leite frio nele. Mas quando isso ocorre, algumas partes da mistura ficam mais quentes e outras ficam mais frias. Para equilibrar tudo, você usa uma colherinha para misturar tudo, garantindo que todas as moléculas do leite se misturem com as do café, equilibrando assim a temperatura. No final do século XX, uma expedição chamada Boomerang fez três missões lançando um balão meteorológico dotado de um telescópio de microondas que voou sobre os polos. Daí o nome Boomerang, porque era o lugar onde você consegue dar uma volta em 360 graus em torno da Terra sem praticamente sair do lugar. Nessas missões, eles fotografaram a radiação cósmica de fundo. O sinal de microondas foi traduzido em cores, porque nem eu e nem você vemos microondas, microonda, né? Para que ele pudesse ver as diferenças de temperatura da radiação cósmica de fundo. Os cientistas ficaram pasmos. As diferenças eram minúsculas, o que significava que o café se misturou com leite isso é desagradável. Em outras palavras, significa que o universo teve que estar extremamente junto para que todas as temperaturas pudessem se equalizar por todo o espaço. Mais tarde, eles mandaram algumas sondas com melhor resolução e dezenas de outros experimentos semelhantes foram feitos. Essa imagem é da sonda WMAP, e nela você vê essas cores psicodélicas de quem andou cheirando alguma coisa. Mas na verdade, essa é uma fotografia do nosso universo bebê. Ele não é lindo? Vou explicar o que esse borrão significa. A imagem vermelha no meio é a nossa galáxia. E a imagem é oval porque isso quando acontece é quando você representa uma imagem esférica em uma superfície plana. Ela usa cores falsas e quanto mais quente a temperatura, mais vermelha é a imagem. Quanto mais azul e verde, mais fria. Essa é uma medida feita em ondas de rádio. E você se lembra que as ondas de rádio atravessam a matéria ao contrário da luz. Com um programa de computador, eles podem calcular e subtrair da imagem a nossa galáxia e tudo que nós vemos com luz, a poeira cósmica, etc., deixando assim só a radiação cósmica de fundo. Esse vídeo da sonda Planck de 2000 2013 deixa isso mais claro. ver que a maior parte da imagem mostra manchas azuis e verdes que são as temperaturas muito próximas. A sonda pode acertar também a profundidade ou contraste da imagem para pegar só o que realmente está lá longe. E quando eu falo lá longe, são 13 bilhões de anos-luz longe. Essa é a evidência de que todo o universo esteve junto um dia. Se o Big Bang não tivesse ocorrido, teríamos partes do céu que teriam temperaturas mais quentes e outras partes com temperaturas mais frias. Mas como o universo é muito grande, não haveria tempo para toda a temperatura se igualar para todo lado. Isso só pode ter ocorrido se essas partes do espaço estiveram muito próximas. Entretanto, se você não acredita, é fácil. Com um custo menor do que o Templo de Salomão, ou ainda por uma fração de construir uma arca de Noé que não flutua, vocês podem mandar um radiotelescópio para a Antártica, colocá-lo em um balão meteorológico e mostrar que esses malditos cientistas ateus estão errados. Se vocês conseguirem, vocês podem ganhar um prêmio Nobel ou ficarem famosos como Lametre. Agora, você fica falando que eu tenho fé no Big Bang. Ok. Mas não é fé sem evidências. Esses dados foram confirmados por países diferentes e experimentos diferentes. E em 2013, a sonda Planck da Agência Espacial Europeia confirmou os dados das sondas COBE e WMAP, e agora essa sonda obteve dados com uma precisão ainda mais impressionante. Agora você tem uma ideia de algumas das evidências que corroboram essa ideia do Big Bang e por que eu acredito nessas centenas de experimentos feitos por universidades, astrônomos e centros de pesquisa de todo o mundo, corroborados por cálculos tão básicos como a própria teoria da gravidade. Isso não quer dizer que as discussões sobre o Big Bang estejam encerradas. Toda teoria científica está sempre aberta à revisão. Existem vários aspectos do Big Bang que ainda não entendemos bem e que precisam ser melhor estudados. Por exemplo, a inflação cósmica é uma coisa que a maioria dos cientistas acredita que ocorreu por causa das evidências, mas eles não sabem nem o porquê e nem o que a causou. Pode até ser que algum físico venha com um modelo mais refinado do Big Bang, ou que ele até demonstre que há algo fundamentalmente errado com essa teoria mas até que isso seja comprovado, não temos justificativas para acreditar que seja diferente. É por isso que os cientistas não param por aí. Eles estão buscando ondas gravitacionais com LIGO e a polarização da radiação cósmica de fundo. Isso é mais uma previsão do modelo do Big Bang que está para ser confirmada ou refutada. Em Genebra, na Suíça, eles construíram uma maquininha de 7 bilhões de euros para tentar entender ainda mais o Big Bang. E se você acha que eles iam gastar essa quantidade de dinheiro para provar que Deus não existe, quando eles simplesmente poderiam ter dito que o universo é eterno, você está completamente fora da realidade. Entretanto, se houverem evidências que contrariam o modelo do Big Bang, não tenha dúvida, os cientistas vão ter que rever a teoria. É exatamente por isso que é chamado de teoria. Se você realmente rejeita o Big Bang por razões religiosas, eu não teria como te convencer nem se eu te colocasse numa máquina do tempo e te levasse lá para ver o Big Bang com seus próprios olhos. E agora você pode estar levantando a mão para os céus e dizendo que isso tudo é bobagem. Mas você não vai convencer os ateus apenas rezando. Você tem que arregaçar as mangas e fazer como Lemaitre e mostrar que os cientistas estão errados, ou ficar quieto e se conformar que você não dispõe de evidências para refutar essa suposta teoria. E dizer que eu preciso ter fé no Big Bang, além de ser um desrespeito com a sua própria fé, é desonesto. Você até pode não entender boa parte do que eu expliquei aqui, mas você não pode dizer que é tudo errado sem ao menos tentar entender do que se trata. Muitas religiões não têm problema nenhum com a teoria do Big Bang, e até interpretam suas escrituras de modo a acomodar os fatos. Mas se você é um criacionista literalista e quer refutar os ateus, ao menos você tem que tentar entender o ponto de vista dos cientistas. Então eu recomendo que você veja esses documentários ou leia esses livros para entender muito mais do que eu consigo explicar nesse curto espaço de tempo. E por favor, não deixe comentários sobre a origem da vida ou evolução nesse vídeo, pois esses assuntos não têm nada a ver com esse tópico, ok? Eu vou tentar fazer vídeos específicos sobre esses temas. Se você é descrente ou apenas alguém que gosta de ciências e deseja explicar isso para seu amigo criacionista literalista, envie esse vídeo para ele. Compartilhe nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e não esqueça de compartilhar. Isso é muito importante para que eu possa fazer mais vídeos. Se você não gostou desse vídeo ou você é alguém que realmente entende de cosmologia, fique à vontade para não gostar e deixar o seu comentário com a sua crítica e quem sabe eu faço melhor da próxima vez. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir no Twitter, no Snapchat, no Instagram e no Facebook. Além de, é claro, no Periscope, onde você pode ver as minhas lives e me perguntar diretamente. Agora que esse vídeo terminou, você deve estar procurando um vídeo para assistir. Você pode ver a minha série sobre o pastor Rodrigo Silva ou essa maravilhosa série do Evidence. Sério, essa série é tão boa que eu me dei o trabalho de legendá-la inteirinha. Por favor, assista essa série, você vai gostar. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.